Birinchi bo'lim. Asosiy prinsiplar. Birinchi bob. Davlat suvereniteti. Birinchi modda. O'zbekiston suveren demokratik respublika. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi.